ránṣẹ́ sáwọn red cross. Ah, ah, ah. tó bá joyè sónáriwo màá fi yí ẹ pé ukú àpọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ló bí èmi. shit. ah shit. shit náà dà. shit náà dà. Eh, eh. ṣé wọ́n ní shit. ṣé wọ́n ní shit. Shemiwani, she no, please, please, please, no, huh? please, Shemiwani, she, please, please, Shemiwani, she, no, no, no. Àìsàn bẹ́ẹ̀ kọ́, Yankí lorògbò wa ni. Àwa ò kí ń pe shit ń bì yẹn anyhow. Àwọn dollars ọwọ́ ẹ̀dá. Mílíọ̀nù <laughs> dollars o ní dollars o tún ń parọ́ ṣọ́ọ̀ṣọ́ fún ẹ pé ẹni tó bá purọ́ á máa jalè ẹ́ ẹ́ èrè ẹ jẹ́ ká pa owó ẹ̀ dànù bàyí táyì táwọn afurasí máa ṣáàjì inú ilé àárí dollars ṣó ń gbọ́ wò mí dáadáa o ṣòro àwa yìí àwa ò kì í ṣe lébi o àwa ò dẹ̀ kì í ṣe arm robbers collector làwa àwa dẹ̀ máa ń redistribute gbogbo revenue tá a bá collect ṣòye ẹ. ó a máa ṣàánú orí ìyá ẹ. Ah, ṣùgbọ́n àwa corporate for the last time lọ kó dọ́là àsanwó ẹ wá. o tó rò ó ní. bó ṣe fún ó ti jẹun sókè. Nda. Yàwó yàwó yàwó kò wá. Àlọ́wẹ̀. Ó tún waste time wa. Čekaj, čekaj, čekaj. Yeah. Oh. Oh. I'm out of here. Oh. Oh. travel document ni àti gbogbo owó tí mo mú bọ̀ wọ́n ti pè gbogbo ẹ̀. wo ọmọ mo track lady yẹn o mo gbé gbogbo ẹni pé mo gbé live mi fún mi bọ́ ó ti lè jowú jù ọ̀nà ó ti lè jowú jù wo ìjọ kan èmi àti àbúrò ọ̀rẹ́ mi la pàdé Trafalgar Square bá ṣe pàdé ǹjẹ́ o àbúrò ọ̀rẹ́ mi o bí mo ṣe rí bí mo ṣe dì mọ́ nìyẹn tí mo hug ẹ̀ ah ò ní believe wípé Bísí ó fọ etí gẹ̀yẹn ni i'm telling you Bísí ṣe fọ létí nìyẹn <laughs> meanwhile èyìnbó lòun hmm. <laughs> ọ̀sẹ̀ méjì gbáko ló lò ní Scotland Yard kó tó di pọ́n release ẹ̀ ah ní London anyway Mr. Adékúnlé kí lẹ̀ ń ṣe nílé ẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ń bẹ ni tẹ̀ tí ì máa rí gbé fún ẹ tí ì fẹ́yàn ẹjọ́ ń gbé papọ̀ it's not right. báwo ló ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí London la wà náà. Ah, mm-hmm. I mean nǹkan tó wà in vogue nìyẹn try marriage la ṣe we are partners ayé kan wà nǹkan báyìí yẹ na. ayé ẹ̀sùn yẹn yẹn wà but look no no no sincerely speaking sincerely sincerely You know? ìyàwó visa mo fi ṣe ó mọ̀ mo fi ṣe ìyàwó visa yẹn kí n fi gba visa mi pàtó ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe tí visa dẹ̀ ti tó ti true by tọ́lọ́run ti bá mi ṣe tí visa ti true by kí dẹ̀ ló yẹ kí àwọn méjèèjì ṣe kólúkálùkù ṣe kí ni kólúkálùkù kan lọ nílọ ti ìlọ tiwọn bá dẹ̀ ṣe ṣe nìyẹn hmm. ó mọ̀. Mr. Adékúnlé c'est bí wọ́n ṣe ń ṣe trial marriage nìyẹn ẹ ẹ tí ìfẹ́ yàn ẹjọ́ ń gbé ẹni ìyàwó fisa anyway ọlọ́run á help yín o ọlọ́run á help yín àwọn tààlà tẹwa náà ńlá yìí ń kọ́ o. wo ìyẹn gan ni problem i'm telling you ìyẹn kan ó kàn disturb mi kò tiẹ̀ yé mi ṣá ah, ah, can you imagine o mọ̀ everyday bíi kí nǹkan kan máa lé mi kéegun máa lé mi kí ẹran máa lé mi nínú ojú oorun ìfàmọ́júmọ́ ìgan mo sì lámì ni mo rí ìyá arúgbó kan ló bá dẹ̀ sọ pé ẹ kémi o kémi àtòun ò ká ní fọ́ọ̀n ìyá arúgbó ah! you know I, I was mo kàn wọ́n pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo bá lọ sọ́dọ̀ àpásítọ̀ kan ní chisbroom bẹ́ẹ̀ mo bá kúnlẹ̀ síwájú pásítọ̀ pásítọ̀ bá gbàdúrà ẹ̀ẹ́n pásítọ̀ bá gbàdúrà tán ló bá ní ẹ̀mí o ẹ̀mí o kí n kí n gbé ẹbọ o ẹbọ ẹbọ ẹbọ báwo if i was mo kàn wá mo kàn wá shocked ṣé ẹ̀yin oní church náà ẹ̀yin christians náà ẹ̀yin náà máa ẹ máa ń gbẹ̀bọ ni. wonder ṣá never end àwọn ò kí ń gbẹ̀bọ o àwọn ò kí ń gbẹ̀bọ ẹ̀ẹ̀kan tí mò ń sọ fún yín náà nìyẹn ọ̀dọ̀ èèyàn lẹ́sìn ń lọ yẹn tẹ bá bá jésù pàdé à ń gbẹ̀bọ à ń ṣoògùn ó máa dohun gbàgbé ni i tell you ó máa dohun gbàgbé. kí ló ń sọ gan-an ah, ah kí ló ń sọ kí n tún dé lu òyìnbó kí n dé London kí n tún dé kí n tún gbégbá Jésù. Mr. Adékúnlé ẹ nílò Jésù. Oh God. <laughs> Ah! kí ló wá sáyé. ẹyẹ sì rí abba psychologist nìyẹn o ah. i'm telling you psychologist nìyẹn ṣá òun ah! náà ṣe ń tò ẹ ẹ ẹ á àwọn ọmọ wọn náà lè gbégbá church mi wà ẹmọ lè gbígbà church wọn lè ní òfin wọn náà lè ṣe àgbà o. <laughs> Jésù ó dùn ó dùn ó dùn ó dùn. ṣé yẹn là ń bá yín sọ ṣé yẹn là ń bá yín sọ náà àbá yín fàdé èmi bọ̀ pé Jésù máa gbọ́ ọkàn yìí ó dá mi lójú. ọdí bá Jésù tàǹgà. ìfẹ́ ó bá béèrè ọ̀rọ̀ pàtàkì lọ́wọ́ kan lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ò lọ sí church dáadáa òun jẹ́ olùgbọ́rọ̀ àti olùṣe ọ̀rọ̀. ẹ wo kò sí ìsọjí tó ń ṣe tí mi lọ mò ń gbàdúrà mò ń gbà òun lọ́jọ́ mò ń lọ ìṣọ́ òru gan ṣùgbọ́n àti mo ti lọ ìṣọ́ òru lọ gbogbo ẹ̀ gbàdúrà gbogbo ẹ̀ dẹ́rẹ́ bó ṣe sọ pé òfin ni wọ́n fẹ́ ṣe ẹ wo ó ti sú mi. ìfẹ́ mistake ló ṣe o lè sọ wípé nítorí pé ọlọ́run ò gbọ́ àdúrà yìí o ò ní lọ sí chọ́ọ̀chì lọ ṣé bí ìwọ náà rántí ọmọ ìjọ àwọn ọmọ Israẹli dáadáa ṣé bó rí ohun tó lù wá ṣe nílé ayé àwọn ọmọ Israẹli wò ó ogun Fáráò tó wà lẹ́yìn ó ṣègbè ó parun pátápátá ogun pupa tó wà níwájú ó pínyà ó di ìyànbẹ ilẹ̀ àwọn ọmọ Israẹli wọ́n kọjá lórí ìyọ̀gbá ilẹ̀ ó rí pé ìyanu lolúwa ṣe fún hmm. ọba ìyanu lolúwa sórí tó bá wá fẹ́ kí olúwa kó máa ṣe ìyanu nínú ayé tiwọ náà ó láti súnmọ́ ọ ká sì ṣe ìyanu nínú ayé ṣòtì gbọ́ jẹ́ kí n gbàdúrà fún ọ. ní orúkọ jésù. àmín. ní orúkọ jésù. àmín. ní orúkọ jésù. àmín. Èlíjà olúwa pẹ̀lú mi ti kọjá yìí ẹ o ó ti gugire kọjá ewé ó sì ti fi orí ejò ọmú ah! ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo ẹran tí ó wà ní orí ìpàkúté wa tó ti tú sílẹ̀ hmm. ó di dandan kíyà ó jẹun bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀já dá lóró ó lè mọ̀ pé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ kúnyà àwa àyà kéré. bẹ́ẹ̀ ni pàṣán tí ọwọ́ àjòyè jẹ kù ara rẹ̀ ni ó gbọ́ sí i bẹ́ẹ̀ ni. ṣe bẹ́ẹ̀ rí bó ṣe tú àbíkẹ́ ayálàjà sílẹ̀ ìyàwó rẹ̀ tún wá lọ sílé agbẹ̀bí láì gbàyè. ẹ wo ẹ fi sílẹ̀ ẹ dáadáa mi hmm. eégún lòun òjò ni òjò sì lòun ọ̀rọ̀ tẹ́wọ́n gbadé lòun ó ṣèkò òde <laughs> ẹni tí agbára bá wà ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ni ẹjọ́ lò ó. Hmm wo Iwo, tá a bá ti kúrò níyìn ọba mi ń mo gbọ́ ìyá wọ́n kan ìlà nísìn ìyá o ọ̀rọ̀ wà o iya kan ló ta lé mi. ọ̀wà náà ń bẹ̀ fún wa. lábísí ọmọ mi ti ń bẹ ẹ ní ìlú ọba hmm. ó ló kọ lẹ́tà sí mi ó ní ẹnìkan fi ìwọ̀sí lọ́hún ah, òun sì fẹ́ kọ́ yà. kí lorúkọ ń tọ̀. Dékúnlé ni. Dékúnlé. Dékúnlé ni ọkọ àfẹ́sọ́nà ọmọ mi Lábísí hmm. tí ń bẹ́ lu ọba ó wá lòun ò ṣe mọ́ lẹ́yìn tí ọmọ mi ti ná àtàpátá owó lé lórí. Ah! ṣé rí o bó bá wá yá wọ́n là burú. Hmm. Eh, orúkọ ìyá rẹ ti jẹ́. àmọ́ orúkọ ìyá rẹ o eh. Dékúnlé ṣàní jẹ́. èèyàn náà ti tó. Hmm. ọwọ́ ebínú obìnrin ló ti jáde. Mm. eyín náà tó wà ẹ̀jẹ̀ á ṣe é bá a ti ṣe hmm. kò lè rí bó ti rí. yóò gbókè òkú gbúrò wa níyì. Hmm. Dékúnlé ọkọ àfẹ́sọ́nà Alábísí hmm. ọmọ èṣù Fúnkẹ́ ìpè tọ̀run ní kọ́ ọjọ́ ọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ tayé mọ́ Dékúnlé ọ̀ọ́. 姑娘。 mú wá rí ẹ ṣe. kí ni mo lè ṣe fún yín. alàgbà ọkọ mi ni o ó ti lé mi dáadáa torí mi ò bímọ fún un ìdí tí mi ti bímọ ní pé ìjú kan yọ mí lẹ́nu gbogbo ìgbà tí má ti lóyún báyìí ni mò ń jábọ̀ alàgbà lọ́wọ́ kan ṣá ó ti fẹ́ yàwó mi báyìí ìyàwó á pọ̀ débi gẹ́ẹ́ alàgbà ẹ̀gbọ́n àdúrà fún mi. arábìnrin ẹ ṣe sùúrù ẹ ṣe sùúrù ẹ ṣe sùúrù. ìyá etí ìpọ́jú alàgbà tó bá ẹ pé ẹ má mọ̀rí ìyá tí mo ti fi romú tí mo ti fi gborí ẹ mọ̀ ìyá yìí ìyá náà ẹ ṣàánú ẹgbà náà. ẹ ṣe sùúrù arábìnrin ẹ ṣe sùúrù ẹ ṣe sùúrù ẹgbà ẹ fi níjú yín ẹgbà ẹ má sọ fún mi ẹ má sọkún mọ́ ẹ fi lójú yín. ẹ gbàdúrà fún mi alàgbà ẹ jọ àdúrà yìí mo fẹ́. ìyọ̀ ṣe sókè ẹbí tẹ ẹ ṣiṣẹ́ ẹ fi nílẹ̀ ara mi. àdúrà yìí sọ́yìn ẹ̀ ṣiṣẹ́ àgbà máa gbà láàbí. sáré lọ wo dádì wa ní church ṣòtìgbọ́ bá mi wo àwọn ẹrù yìí o má jẹ́ kẹ́nì kankan débẹ̀ o mi ní fáyé dé ṣòtìgbọ́. ẹ ǹlẹ́ sá o. yes ma ẹ ǹlẹ́. ẹ rántí mi mọ́ ma mi ò rántí. èmi ni ọkọ àbíkọ́ tó bímọ ní ṣọ́ọ̀ṣì lóṣù tó kọjá wa. Ah, mo ti rántí. báwo ni. dáadáa ni ma mo ti béèrè yín délé ma àwọn dáàdì ni mo bá wọn lẹ lọ sí ní àjò àmọ́ tí mo ṣe ń bọ̀ láti odò ẹran ní ọ̀sán ni mo rí àwọn méjì kan tí wọ́n ru ẹrù lọ mo rí pé ẹ̀yin lẹ tẹ̀lé wọn ṣe dáadáa ilẹ̀ dé mà àwọn ará nǹkan mà kẹ́ẹ̀sì mọ́ wo kò síbi tí àti gbàgbé kẹ́dé lórí ọ̀rọ̀ yẹn àti gbèdé ìsàrò ìsìnkọ́dà àgbèdé mm. tapa anáwó anára ṣùgbọ́n kàkà kọ́dẹ̀ lára ayé àjẹ́ pípele ní tún pele sí mm. ẹ jèrè mọ́ mi wá tá a bá dẹ́ni tó ní ti yín ò ní ṣe é ṣe nù lùi sọ̀gbọ́n ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìlú ọba kòso. ẹ má ṣe pé mọ ṣe ti gbọ́ mo ròyìn pé ẹ ti fàyè yín fún Jésù ní ọjọ́ tí ìyàwó yín wá bímọ lọ́dọ̀ wa ni. bẹ́ẹ̀ ni mo ti fàyè mi fún Jésù ṣùgbọ́n bá ní ti yín ò ní ṣe é ṣe nù. Ah! rárá o ah, ah ẹ fi gbogbo ẹ lẹ̀fọ́ lọ́hùn onídàájọ́ lolúwa ó dáná ìyá ọmọ ń kọ́. àlàáfíà básùkò bá táwọn gbọmọ náà wà kéyìn mm, ma. a máa retí yín ẹ ṣe gan ni a máa retí yín ó dàbọ̀. mọ́mì eh, wa mo rántí nǹkan kan eh, bóyá kí n kúkú ní kí àbẹ̀kẹ́ wá ní ìfúnra rẹ̀. ó dàbẹ̀ ó dàbọ̀. ṣé mi ò dá tó ni ẹ̀dẹ̀ ń sá fún mi tẹ́ ẹ̀ bá ṣe nǹkan tí mo fẹ́ máa ń fásọ mi ya máa ń pariwo máa ní ẹfẹ́ fipá bá mi lò pọ̀. ẹ wo ẹ yára ṣe nǹkan tí mo fẹ́ wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o ṣó ti yá. <clears throat> arábìnrin kí ló dé to fẹ́ jẹ́ kí èṣù ya ìlú báyìí. èṣù kan mo nífẹ̀ẹ́ yín ni ẹ wo tẹ́ bàbá mi lò pọ̀ mo lè yá wèrè o. ẹ ọ̀là dúró jẹ́ ká ṣe báyìí ṣé àṣà ah, ní ṣe ju ìkan lọ. ẹ̀kọ́ náà ti tó mi. ó dà ẹ jẹ́ ká kúrò bíbá ibi yìí ò dáa jẹ́ a lọ lé ká sáré lọ ṣe. ọ ibi ti da alàgbà ibi náà ti da ó ti yá ìjọ ṣó ti yá ibi náà ti da alàgbà ibi náà ti da alàgbà ṣóyá ṣóyá máa pariwo ṣóyá máa pariwo. ẹ bá mi àlejò kí ló ń ṣe é. Thank you, Jesus. Kí ló ń Thank you, Jesus. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? My dear, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló dé? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? wọlé o. àlàáfíà fún onílé yìí o. ẹ rọra o ẹ wo lẹ o. ẹ lẹ mọ. ẹ ra mọ. ẹ lẹ mọ. ẹ lẹ mọ. ẹ jọ máa ṣe ẹ̀yin ni màmá Mọ́rẹ́nikẹ́. èmi ni ẹ mọ̀ bọ̀ ẹ jókòó. ẹ ṣe náà. ẹ rọra ẹ káàbọ̀. mo pàdé àbúrò yín kan ni ní òkè òkun ni orúkọ wọn ń jẹ́ Mrs. Onílé Ọlá àbẹ́yìn kọ́ ni ẹ̀gbọ́n wọn ni. ẹ dákun òun ọmọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. ẹni tí mò ń sọ yìí Títílayọ̀ lórúkọ àbísọ rẹ̀. Ah, Títílayọ̀ ẹ ṣeun èmi lẹ́gbọ́n rẹ ah, láti bí ọdún mẹ́wàá tó ti tọ̀ lọ́gàá rẹ̀ rẹ̀ kó awa títí àárí ọ̀gá tó mú rẹ̀ kó gan ó kọ̀kọ̀ wálé ẹ́ mm-hmm. eh, ah, ṣé pé Títílayọ̀ ṣì wà láyé ah mo mọ̀ o mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ ẹ ẹ ṣé pé ìlú òyìnbó ló wà. bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ọkọ ẹ̀ ló ń jẹ́ onílé ọlá. mo àmọ̀pọ̀ ti lọ́kọ̀ àwọn ọmọ̀pọ̀ ti lọ́kọ̀. wọ́n rán mi sí i wọ́n ní kí n fún yín ní lẹ́tà yìí. ẹ ṣeun. Hmm. ṣùgbọ́n tẹ bá wá fẹ́ fèsì ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí n bá rẹ́ni tó ń lọ màá bá yín fún wọn bá yín fi jíṣẹ́ fún yín. èsì wọn dúpẹ́ ẹ ṣeun gbọ́dọ̀ yín gbé ládùúgbò yìí. èmi àtọkọ mi àṣẹ̀délùú yìí ni àṣẹ̀délùú yìí nílé nílé bàbá kan ní àdúgbò aládùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá tíjà. Ah, ah, àbẹ́yìn ni ìyàwó pásítọ̀ tí gbogbo èèyàn ń ròyìn rẹ̀. Ah, kí ló ṣe ọmọ yín àbọ̀mọ yín kọ́. ọmọ mi ni ǹlẹ́ ẹ̀rí ló dédé ké látòjú oorun jọ náà mm-hmm. láti gbà náà láti kó bọ̀ mm-hmm. mo bá pariwo ara ríro díẹ̀ mo bá tún ṣe yóò lórí ni bó mm-hmm. tún ṣe díẹ̀ yóò mọ lọ́nú mọ́lẹ̀ ti sú mi oh, ọlá epo jù. ẹ má sunkún mọ́ oh. ẹ má sunkún mọ́ kò sóhun tó lùwà ò lè ṣe oh. ẹ má sunkún mọ́ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún un. ní orúkọ jésù ọlọ́run ìyanu ìwọ ọba àlàyé tó wọ námánì adẹ́tẹ̀sán bá mi wo ọmọ rẹ sí ọlọ́run ìyanu bá mi wo ọmọ rẹ sí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ wọ ló wò bá mi wo ọmọ rẹ sí ọ̀rọ̀ rẹ sọ wípé àyà yóò pa àwọn àlejò wọn yóò sì fi ìbẹ̀rù jáde níbi kọ́lọ́fín àní gbogbo ohun tó dàbí àlejò nínú ẹran ara ọmọ rẹ nínú iṣan nínú omi ara nínú ẹ̀jẹ̀ ní orúkọ jésù bàbá bá mi lé wọn jáde olúwa bá mi lé wọn jáde ní orúkọ jésù kò máa jáde jésù ní orúkọ jésù. ẹ fún mi lómi mo fẹ́ mu. mo dúpẹ́ o ah. mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ olóhùn fẹ́ olóhùn fẹ́ mu mi ah, ẹ wò láti bíi ijọ́ mẹ́ta kò gbómi bẹ́ẹ̀ ni kò jẹun. Ah, mo dúpẹ́ o. ẹ fún lómi gbogbo nǹkan tó bá dẹ̀ fẹ́ jẹ òun ni kẹ́ fún jẹ mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ gbé wá sílé ìjọsìn wa lọ́la fún àkànṣe àdúrà ṣe ti gbọ́ wọ́n á fẹ́ gbà yín níyànjú ẹ má lọ lé babaláwo mọ́ o ẹ má lọ lé babaláwo mọ́ rárá ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà yóò sì parí ẹ̀ mo wá fẹ́ máa lọ. àkúdà ẹ ṣé mo dúpẹ́ ń gbé wá sí àkànṣe àdúrà tẹ̀sán. a máa retí yín ẹ ṣé. alàgbà ìyàwó alàgbà Ma, ṣé kí n wá bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ni mo fẹ́ rí wò mo wá gbà onímọ̀ràn ni o torí mo ṣàkíyèsí pé ilé ìyá amúrẹ́ nìkan ló ti jáde ọlọ́gbàdúrà fún àbí jáwọ́ nú ọ̀rọ̀ ọmọ òun o jáwọ́ nú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ má bínú o ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ òye mi o ó dáa ẹran àwa àgbà ni mo rẹ́nikẹ́ fi í lẹ̀ fún wa àìsí <laughs> ọ̀rọ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yé mi ni <laughs> ah. ẹ̀yin tí wàá gbàgbé ni ẹ ti gbàgbé wípé òkùnkùn kò lè borí ìmọ́lẹ̀ <laughs> olúwa ti fún àwa ní agbára lórí oṣó ó ti fún wa ní agbára lórí àjẹ́ ó ti fún wa ní agbára lórí gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn ayé pátápátá ẹni tó bá sì jókòó níbi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo òun ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji olódùmarè. Hmm. abẹ́ òjìji olúwa làwa ń gbé o búburú kankan kò lè ṣubú tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ sì ni àjàkálẹ̀ àrùn kan kò lè súnmọ́ ọ̀dọ̀ wa gbogbo ahọ́n tó bá sì dìde ogun sí wa ni olúwa yóò lòdì sí pátápátá wo èmi ò wá bọ́ ọ pọ̀fọ̀ àbí àyájọ́ kankan o mo wá gbà ọ́ nímọ̀ràn ni bó bá wá hùwà àtọkọ rẹ kẹgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀nà kan náà tí ọwájú òye fi gbé ẹrù ẹ̀ jáde kó onú nù yìí ọ̀nà lẹ́yìn ó gbà jáde èmi wí tèmi fún ọ irọ́ pa irọ́ lẹ pa ṣe rí ọmọdébìnrin yẹn ó ti gba ìtúsílẹ̀ látòní lọ ní orúkọ ti Jésù Kristi ti Nazareti bẹ́ẹ̀ ni. àwọn kan ń pọmọ lọ́mọ paṣọ wà ń dà ọlọ́run kò sùn ó ṣe àdàmọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta làjẹ́ ń jẹ́ tán ìkàṣọ́ra. mo dúpẹ́ o. ẹgbẹ́ wa. ó káre o ọwọ́ bóò ló ti hajẹ́ táàrin ó pàdé lánàá. olórí burúkú ọkọ mi ni ò tètè wọlé nígbà tí mo sì fẹ́ máa bọ̀ ló wọlé dé a sì mọ ìrìn àrètà alákọ̀rí rẹ̀ rìn lọ. báyìí ọ̀gá o asáré tí náà ní ah, ọ̀jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ́ bó láti ráwọ̀ eléwọ̀n. ara ẹrù tí lábísì mi fi ránṣẹ́ láti òkè òkun nù àwọn fótò tí sì ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ wọn àwọn tó yà ń bẹ̀ náà nù. Ah, bẹ́ẹ̀ ń tàwọn aráàlú èbú. ta ni olóògbé obìnrin yìí? Ah. èṣù fúnkẹ́ ìyá. ṣe lábísí ọmọ rẹ rè. àbẹ́ẹ̀ ni. ìmọ̀mọ̀ sọmọ pé láti gba kékeré ni àbúrò bàbá rẹ ti mú lọ sílùú èkó. bẹ́ẹ̀ ni. Ah, ẹ ta wá nílẹ̀gbẹ́ yìí. ọkọ rẹ àfẹ́sọ́nà tí mo wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn nínú òun ló fẹ́ fojú olórin rẹ̀ gún bí ó fẹ́ báyọ̀ ọmọ mi jẹ́. yéé ah, kí ló dé yìí kí ló dé. iná jó mi iná jó mi èṣù fúnkẹ́. ìyá. adékúnlé mi rè adékúnlé mi rè èṣù fúnkẹ́. ṣé o mọ̀ wípé níjọ́sí tí o dákọ rẹ̀ fún mi wípé adékúnlé ni àfẹ́sọ́nà ọlábísí ìmọ̀ pé adékúnlé mi ni ìmọ̀ pé adékúnlé ti ròkè òkun nígbà mo ti fi bàbá ẹ̀ dájọ́ tí àwọn aráàlú ti ń sọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ ta sí létí láti ìgbà náà ni ò ti wọlé wá mọ́ ìmọ̀ pé Dékúnlé ti ròkè òkun mọ̀ bó ti lọ sílùú òyìnbó iná ọmọjọ́ mi. mo ṣe nǹkan mo ṣe nǹkan èso fún nǹkan ọgbà mi lọ. ìyá ẹ rọra. iná ọmọjọ́ mi ooo èso fún nǹkan mo ṣe ra mi èso fún nǹkan. Is ẹ rọra ìyá. àwọn kan ń pọmọ lọmọ pàṣẹwàndà ọlọ́run kò sùn ó mo ṣe àdààmú o ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀yin ẹlẹ́jọ́ ó ìyá <laughs> àṣìlára mi ni tó ti rún bíi ti wọ́n àṣì orúkọ ọmọ mi Adékúnlé òun ni èṣù fún kẹ́mu wá nítorí ọlábísí ọmọ rẹ̀ láti pa. Ah! ó ṣe ìtàn. tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ o bí a ṣe jọ péjú jọ tí a jọ jẹ tí a sì jọ mu ẹ̀jẹ̀ dékúnlé ọmọ mi tí ń bẹ nílùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà la ṣe jọ péjú mu ẹ̀jẹ̀ lábísí ọmọ èṣù fúnkẹ́ o. Ah! èmi ò lè fọmọ mi sílẹ̀ o hmm? ọmọ kan ṣoṣo ojú kan ẹ̀pà ojú kan èrè mi nù o kábíyèsí fúnkẹ́ ọ̀rọ̀ nìyálóde sọ̀kalẹ̀ lẹ̀ yìí o ńgbà tá a pa adékúnlé ọmọ ìyálóde tá a mu ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tẹ́jẹ̀ rẹ̀ tó ń dùn mọ́ wa lẹ́nu ó di dandan ká pa ọlábísí ọmọ rẹ ni o ọ́ fi ilẹ̀ lẹ̀ ni. irọ́ lẹ pa ẹ̀jẹ̀ ọmọ tèmi ó kọ̀rọ̀ bí ewu. èsì fúnkẹ́ àfilẹ̀ ẹ kó máa lọ. ìyá ẹ̀ mọ́mọ́ wòran. mo ní ká fi sílẹ̀ mo fẹ́ fi dá yín lójú pé bá a ṣe mu ẹ̀jẹ̀ Adékúnlé ọmọ mi tó bẹ nílùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ la ṣe mu ẹ̀jẹ̀ Lábísí hmm. ọmọ Èṣùfúnkẹ́. bẹ́ẹ̀ ni a jẹ́ wípé ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọ̀run ti ń polówó hmm. Lábísí ọmọ Èṣùfúnkẹ́ fẹ́ jẹ̀kọ̀ ọ̀run ni. Hmm. ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọ̀run. Jesus' name we are prayed. Amen. Amen. Amen. Huh? o ṣeun gan ọkẹ mi o ṣeun in fact mo kàn gbàgbọ́ pé ọlọ́run ló fi ẹ ṣe sábàbí mi o ṣeun in fact mo nǹkan tí mo tún believe mi pé àpèta mi kìíní yẹn hmm. àpèta mi i'm so sure of it àpèta mi because wọn kò ṣàn orúkọ wọn ṣàn porúkọ mi ẹni lemọ́lemọ́ ṣàn porúkọ mi ohun màá mi dẹ̀ mò ń gbọ́ ohun hmm, màá mi ni believe me ohun màá mi ni mò ń gbọ́ ah but mo nǹkan tí mo gbàgbọ́ ni pé ọlọ́run náà ló ní kí n ti fáìlì fún jésù hmm, kó tó di ìgbà yẹn o ṣàrántí ìjọ tí mo kúrò ní ọ́fíìsì ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ kàn tẹ̀lé mi mo ṣàrántí bẹ̀rẹ̀ sí ní rò mo ṣàrántí bẹ̀rẹ̀ sí ní rò mo ṣàrántí rò mo ṣàrántí ah mo ṣe délé báyìí ni mo kúnlẹ̀ síbi tí àti mo mo tọrọ dáríjì tí mo ṣàmì pé kí jésù kó dáríjì mi pé kí jésù kó dáríjì mi kó dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí and everything mo ṣe fáyẹ̀mí fún jésù mi hmm. ah, mo mọ̀ ń pé ìyẹn lọ́lọ́run lò hmm. tó fi tó fi dáàbò rẹ̀ bò mí ah, ah, o ṣe o o ṣe o olúwa ló ṣe o olúwa ló ṣe o the place of revolution. ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ take drinks ní ibẹ̀. ọ ṣe gan o ṣe gan o. olúwa ló ṣe ọ ṣe ẹ̀yin náà ṣe. ẹ ti ẹ̀ sọ wípé ọmọ ìlóòrò ni ìgbà tẹ́ ń bá mi sọ lórí fóònù ah, o but ti tó ten years tí mo ti débẹ̀ last. bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ ní reason ìfà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn kankan ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ gangan tó ń kó fà ó kàn jalẹ̀ ẹjọ́ kan ni bàbá wa kàn dédé kú ṣá ah. Ah, kí ló ṣe àwọn èèyàn wá bẹ̀ sàn ẹ́ màmí ló pa màmí ló pa wọn màmí ló pa wọn ọ̀kẹ́ ìyẹn tiẹ̀ ṣì ń ṣe díẹ̀ ló bá di ọjọ́ kẹmí àti bọ́ọ̀ kan jà ló bá kàn wò mí títí ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi ẹ̀ èmi ọmọ ìyá àjẹ́ ọmọ ìyá àjẹ́ à ah, ìjọ yẹn ìjọ yẹn ni mo kọ́ ẹrù mi tí mo kúrò àtìgbà yẹn mi ò yọjú síbẹ̀ mi ò make contact kan mi ò ṣe anything for títí di mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ah. <laughs> bọ́ṣẹ́ lè believe kankan ṣá pé ìlú yẹn gangan náà àwọn parents mi wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìṣá. you don't mean it. yes ibẹ̀ náà wà. sorry excuse me. hello ṣé wàá kì í. ṣe wà òkè ṣá. kí ló ṣẹlẹ̀. Mr. Adekunle talk to me what's the matter kí ló ṣẹlẹ̀. what Bísí kú kí ló pa. wọ́n ní àárọ̀ iná kan sọ́dínlẹ̀ rí òkú ẹ̀ ní orí Oh my god. This is serious. Yeah. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ take her too. yes ma èmi ni jerry ọ̀rẹ́ àbúrò yín Rótìmí. what a big surprise ṣé kò sí. gbogbo àwọn tí mo rò pé wọ́n lè ràn mí lọ́wọ́ gbogbo wọn ni mo ti lọ bá but no hope jerry àwọn parent mi wọ́n ti disown mi wọn ti ẹ̀ dá sí mi mọ́. but why why. Ah díẹ̀ lẹ́mọ̀ nínú ìwà mi mo sọ fún yín níjọ́ tí ẹ wá sí ilé wa tí ẹ rémi àti àbúrò yín rótì mi wípé mo wà ní holiday ni irọ́ ni mo pa wọ́n lé mi ní Howard University ni mo jẹ́ ìkànnú àwọn ọmọ cult University kẹta tí máa change ní state nìyẹn mo jẹ́ regular customer àwọn ọlọ́pàá Ah, àǹtí mi ò lè máa sọ gbogbo ẹ̀ ṣe rí nígbà tí mo ro ọ̀rọ̀ life mi in fact everything sú mi mi ò mọ̀ nǹkan tí mo lè ṣe ah, mo wá rántí ọ̀rọ̀ tí ẹ bá mi sọ níjọ́ yẹn ah, mo wá determine láti rí i pé mo wá yín níkẹ́ni ojú ègbò bí mo ṣe rìn tí mo fi dé bí báyìí my life is a wreck. I know I need God. <sighs> hmm. Thank you, Jesus. Jeremiah, ó fi ẹsẹ̀ ara rẹ̀ rìn wá bá mi níbí láti Ìbàdàn. Ìyá. <sighs> Kò sí ẹni tí ó bá mi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ yẹn. <sighs> Imagine àwọn parents mi, Christian ni wọ́n náà they they they hardly talk to us àwọn méjèèjì wọn kì í kíà wọn kì í kíà nípa wa ah, wọn ò ní time fún wa rárá ah, but I know I need God now. Ah. ó ti pété Jeremiah so gbogbo nǹkan tí bá ní kó o ṣe ni wàá ṣe pátápátá. man màá ṣe. are you serious. oh my God dead serious. ṣe á mọ ọwọ́ ọmọ ẹ̀ níran rè ń kú òun bó dẹsẹ̀ mi méjèèjì yóò tí ì dé lórí ọ̀rọ̀ mu kí ló yẹ kí n ṣe tí wọn ò ṣe torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wo ó sú mi ẹni bímọ ọmọ ni ó sin ẹni tí ò bá sì bí ọmọ náà ni ó kúkú sin àbí kí ló ní mo wí àmọ́ kinní kan ló kù tó yẹ kí n ṣe tí n tí ì ṣe. kí ni nǹkan. ṣé ìwọ ò rò wípé òkú tí mo sin lẹ́sẹ̀ rẹ̀ yóò ta ẹ̀. ẹ̀rù ń bà mí o ń jẹ́wọ́. ẹ̀ ọ́ jẹ́wọ́ <laughs> o fẹ́ jẹ́wọ́ irú nǹkan báwọn dúró ná bó ló ṣe sọ ọ wàá lọ bá kábíyèsí ọ kúnlẹ̀ ọ wàá ní tó mo ní kí n wá sọ fún yín pé mo kí ni mo wí mọ́ dán wò wò ó yà já wá bá ṣe ni o ibi tá a bá tún lù gbà tára ọmọ ẹ̀yẹ ìyá tó gbọ́ kí á ní kábíyèsí à ń ṣe nípa rẹ̀ gan báyìí. Ah, kábíyèsí ò sinmi kódà babaláwo tí wọ́n ránṣẹ́ sí láti gbọ́kọ̀dà òun là ń retí báyìí. ó dà jámọ̀ ohun tọ́lọ́run ó ṣe àmọ́ ń pọ̀ jẹ́wọ́n tú dànù wo Mo fi ọwọ́ ara rẹ̀ láàfin obìnrin ẹ̀gbọ́n tó gbọ́ hmm. alágbèrè ń gbèrè ayé wọn rẹ̀ ni àsìkò ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká bára wa sọ tọ́ba rẹ̀ ní ṣí ẹ létí ọkọ̀ arábà o òun ọmọ ẹlẹ́kùnrin àtẹnijagun.

ẹ rántí wa sà èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi méjì kan a wá bá yín pé kẹ ẹ ṣe àṣegbé fún wa àwa la wá láti ìlú Ìbàdàn ó ti tó oṣù mẹ́ta sẹ́yìn báyìí. tẹ ẹ ní iléèwé yunifásitì kan náà lẹ́yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń lọ. exactly baba. kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ mo ní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ah. ẹ rántí pé a ṣàlàyé fún yín pé ńgbà tá a rí ṣe tẹ́bi fẹ́ yọ ojú wa láti dọ́gbọ́n sí i àwa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ olè. kí wàá lọ wá bẹ́ẹ̀ dìde fún ọba yìí. ẹ ṣe bàbá ẹ ẹ ṣà ẹ̀yin lẹ máa ṣàánú fún mi bàbá o nǹkan ti le báyìí sìn o láti ọjọ́ méje sẹ́yìn mi ò rórun sùn gbogbo àwọn èèyàn tí mo ti pa mm-hmm. òkú wọn kàn yọ sí mi. Mm -hmm àwọn ọ̀rẹ́ mi méjì tó kù ọlọ́pàá ti pa wọ́n ṣé mi ò ní kú báyìí ṣá ẹjọ́ bàbá ṣe rí oògùn àṣegbé àti àjẹsára tẹ ṣe fún wa yẹn oògùn yẹn ò ṣiṣẹ́ o wọn ò ṣiṣẹ́ rárá. àrà ni ọ̀pá ogun tó wí ọwọ́ aṣọ mi dorí oògùn ìkẹ́kọ̀ọ́ orí ejò orí ìkàwé lù yìmìyìmì méje àdìdí méje pẹ̀lú àdótẹ́ ẹgbẹ́ mi nǹkan tèmi lẹ́yìn ìgbà náà mo ní ẹ gbọ́dọ̀ jẹun fún dídí ọjọ́ méje tó bá tẹ̀lé sẹ́yìn síbẹ̀. actually baba sẹ́rí considering àwọn circumstances tó surround situation yẹn ẹ lè expect pé a máa comply bẹ́ẹ̀ ẹ agbìyànjú agbìyànjú bọ́tí ìgbà tí gbé fẹ́ pa wá aláti lọ jẹun. òfò ló ń ṣe wá sọ pé ògùdó mi wá fún omi ọ̀wá ṣiṣẹ́. Ah. Hmm. ẹ má bínú sá ẹ tẹkẹ̀ ẹ sí ah, ẹ tẹkẹ̀ ẹ sí ẹ jọ sá ẹyin náà lẹ má gbà mí ẹ jọ sá ẹ jọ ẹ jọ sá <laughs> ẹ má láti ràn mí lọ́wọ́. Um, àwọn àgbà máa sọ pé bàbá torí epo jẹ́sú a sì máa torí ìyá ọmọ ìyá rẹ̀ jẹ́ ìwà wọlá àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó mú ọ wá bí wọ́n rò tiẹ̀ mọ́ ọ la tọrọ wọ àlàáfíà rẹ yìí fi bọ́lẹ̀ báyìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta kọ́ wa fi bọ́ ojú ibi ni o ọ̀tán yìí o fi balẹ̀ báwọn fi bọ́jú lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Hmm. Hmm. ọ̀tán o ò dúró kú mọ́ o o ò rókú mọ́ o ò mọ́ o afárá ya á jáde báwọn nǹkan ọmọ wa jẹ lọ. ẹ jọ bàbá ilẹ̀ ti ṣú ọ̀rẹ́ mi tó mú mi délùú yìí ó ló ti kú yẹn ẹ jọ ẹ jẹ́ ń dúró tì í kí n tó wọ mọ́tò lọ sí Iléṣà kí n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ sí Ìbàdàn ẹ jọ ẹ jẹ́ ń dúró tì í títí dọ̀la ẹ jọ. àṣeyẹ ṣọ́ra òkò lọ́jà wọ́ ìkà àkọ́nìkà ó rere ló yẹ ká ṣe ẹni tó jí iṣu wálẹ̀ kí kọ́rù gbàgbé kẹ ẹ wo ah, mi ò lè gbàgbé in mo appreciate gbogbo nǹkan tí ẹ bá mi sọ. tó bá possible gan-an mi ò máa ń tètè máa gbé pẹ̀lú yín. wo wo àti ìmọ̀ gan bóyá bí mo ṣe ń wọ ẹ̀yìn gan ìwọ gan pẹ́ di missionary. àwa ah! lè sọ ó lè jẹ́ Niger Republic àbí Chad lọ́lọ́mọ àrùn ẹ lọ. <laughs> Ah, ẹ wo ẹ wo sáà in fact mi ò mind kí sáà ti ní peace of mind ní tèmi. <laughs> it's alright. díà ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ máa gbé dé ọ̀tún. ẹ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tún ni màá gbé ẹ dé ìlú tó súnmọ́ wa jù ń bíbà yìí ni from there wàá rí mọ́tò Iléṣà very easily ẹ so wọlé jẹ́ ń máa drop ẹ lọ́tún. ẹ ṣe sá. tí máa wá sí Ìbàdàn ní ẹ̀sìn. arákùnrin ẹ̀gbọ́n arákùnrin ẹ̀gbọ́n ẹ̀wá ẹ̀wá kí ló ń bẹ yín òkú ni sọ òkú ni òkú ni òkú òkú báwo ẹ jọ sá ẹ jọ sá ẹ jọ sá ṣe lè ṣàlẹ̀ ń lọ kẹgbẹ́ mi dání ẹ jọ. a lọ lẹ́ṣà ọ̀tún là ń lọ but ibi tá à ń lọ kò jìnnà sí lẹ́ṣà so ẹ lè rí mọ́tò iléṣà directly láti bẹ̀ but bí mo ṣe ń wò yín yìí arákùnrin ẹ nílò àdúrà o. Ah! àdúrà. Ah! ìyẹn gan ni mo ní ìdìsá ẹ gbàdúrà fún mi òun gan ni mo nílò ṣé kí n kú lẹ́sà. ẹ má gbàdúrà fún ọ ṣé wọn máa ní ìwòmọ yìí. mi ò rojú ẹ dáadáa sá. Jerry ó mọ̀ ni. ẹ̀yin ni ah, ah, ẹ̀yin la rob nìbàdàn tagba dollars àti passport àti àwọn documents yìí. omi máa ní èèyàn láyé yìí o arákùnrin ah, ṣé pé ó lè níyìn exactly bó ṣe máa rí lọ́jọ́ ìdájọ́ ni eh? abẹ́rẹ́ nǹkan. ẹ jọ sáà ṣé pásítọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jọ sá ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n màá dá gbogbo document wọn padà àti passport wọn ẹ ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n. all right all right um, Jerry ń gbọ́ wọ́n ní ká bá wọn o. mi ò lè dáríjì ṣé wọn kó wọn gbọ́ ẹ lọ jẹ́ kí n padà sí stage. ẹ ẹ má bínú. and then ṣé mo pe rogue mi ẹ o kàn jẹ́ kí n máa scout káàkiri ok bọ́n polisi náà ṣe wà ládùúgbò yìí. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́ rogue ni mo wá yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń bẹ̀ wọ́n. ṣé bí ọlọ́run ló bá mú arákùnrin ṣé ìwọ ló mú fúnra rẹ ni ìwọ náà rántí gbogbo ìwà ẹ̀ṣẹ̀ àìṣedédé tó wù nígbà tó wà as a cult member ní US tẹ́rì dín náà. Jerry tí ọlọ́run bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró hmm? tọ́lọ́run bá lè dáríjì ẹ̀ ìwọ náà dáríjì máa yìí. Jerry ìwọ là ń dúró de o tó o bá ti dáríjì arákùnrin a máa gbàdúrà fún un. ta ló mọ̀ gan-an bóyá torí tiẹ̀ gan-an lọ́lọ́run ṣe darí ẹ sọ́nà ìyàwó mi hmm? Jerry. ok mo dáríjì. it's okay arákùnrin ẹ jẹ́ ká kúkú padà sínú ilé ká lè ráyè bá yín sọ̀rọ̀ dáadáa ká dẹ̀ pray fún yín eh, kí lorúkọ yín náà. túnjí ni sà but wọ́n máa ń pè mí ní túnjì. ó yẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ ẹ jẹ́ ká lọ. kú ọdún ọ̀gọ̀tún ọ̀gọ̀tún olóròrò àgbèwà o. àṣẹ. mo fẹ́ pe àkíyèsí sí ràìnràìn kan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìlú yìí tẹ bá ṣàkíyèsí ẹ rí i pé èrò sí lóde ọ̀gọ̀tún tọdún yìí bíi tọdún tó kọjá kò sì sí nǹkan méjì tó fà á ju ti ìwà ọ̀dàlẹ̀ ọ̀dàlúrú tí alàgbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ìlú yìí ìròyìn kàn wá lára pò ló ní káwọn aráàlú kàn mọ̀ wá síbi ọdún ọgọ́tún ń tá àbá wá ṣe sí òní ká tètè rò bí bẹ́ẹ̀ kọ́ hmm, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kó má ṣe páwo olóyè nìkan láwà níbi ọdún ọgọ́tún tọdún tó ń bọ̀. àbí èsì o olójú ò gbọ́dọ̀ lajú rẹ̀ lẹ̀ kí tàlùkù bọ́ kó wọ́ o ọ̀rọ̀ eh, ilẹ̀ elijah olúwa pẹ̀lú mi àbí kíní ti ń pera rẹ̀ ó kọjá àfaradà o kódà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí ni mo ń bú àwa òjòyè lójoojúmọ́ nínú ìjọ rẹ̀ ó lábọ̀ òrìṣà ni wá kò sí tí ò fi wá pè tán bá a bá múra ká a sán ṣòkòtò wa kó lè dain dain arákùnrin gbogbo ọ̀dọ́ ìlú pátápátá yóò yí ẹ̀yìn wọn padà sí ìlú àṣà àti ìṣẹ̀ǹbáyé òróǹro. kábíyèsí o a ní kí ẹ mọ̀ ṣèjọ ṣùgbọ́n kẹ̀sì wọ́ọ́rọ́wọ́ èèyàn ṣáà ní ọwájòyè ogún ọdún tó lò pẹ̀lú wa nílẹ̀ yìí kò fi nìyàn lára bólú eléyìí tí a wá tó a fi ẹ̀sìn tó fi bá àṣà ìbílẹ̀ jẹ kábíyèsí ẹ rò ó wo kẹ̀ẹ́dẹ́gbọ̀n. kí ni ẹni kábíyèsí fẹ́ rí mi fún. mi ò lè ṣàlàyé ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá dọ́dọ̀ kábíyèsí kábíyèsí ó ṣàlàyé ohun tó fẹ́ rí mi fún. Eh, but láàfin pẹ̀lá. Eh? kí ló ṣẹlẹ̀. wọ́n ní kábíyèsí fẹ́ rí mi. kí ló dé. èmi náà mọ̀. ẹni ìrọ́ni ní iṣẹ́ o. Oh,